久々のコラボ。Thank you. разумного парня. Разумного парня. Разумного парня. erisolifeeterifa kubanga weliviridde munyonyi paka awo isobola okufa ambo kasenaaso atrás que eu... Uite, păpurin zăviția. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Oh, Osingi ota mukwano. Ah, sine bakakutulo. Oda ninze mwami. Mhm. Ngomanyi tatuke binabanga bano betulaba mawuni. Byenyonyi nga obimanyi obera kudduwa. Mhm. Paka munno atuka anything can happen mu bango omu. Mhm. Kati atuse. Atuse. Sanyu lyokka. Hmm. omwami eyakagenda emyezi giri emeka yemyezi giwera awiks mm, anti idi kati agambye alina okudda tulya idi <laughs> kati kumwembi ani alimba kuba ye agamba <laughs> wamugamba idi mulina girya mwembi ofcourse tuba tutese and we agree hmm. mm. kati owulira otya bulungi hmm. mm. akomyewo wuuyo yeyakakusupurizinga gye buvuddeko eh, kituufu Mm-hmm. era essanyu nkyalina lingi nnyo mm-hmm. mugambe wuno ah, nja mugamba atati ngaoganya okumutunuulira <laughs> essanyu lyamwekiwagu nyo wobeera gwe mm, nawe olina kuba nga oli musanyufu naye ngaomukutteko nolaba nga yoyo akramomukwateko erekanawe yoyoyoyo <laughs> leero otidde kamera otusobedde hmm. atudde <laughs> abeera atyanti bajja kukwatiramu ebirala ebitabakwatako ah, atofaayo tofaayo mm-hmm. eh, eh. ajati <laughs> ngaofa essanyu nesenga osazeewo omuleeti sawa ziri mmeka ajati zino zetuze kusaa ziri mwenda mwenda nedakiika abiri mu bbiri osuza oh, otunula sinnebaka kutulu ngaolwo lwonna ki mwami mwami senga naye osazeewo omujje mubulire eh, ati senga mune yenna nyini nsonga wuuyo mm, senga ki <laughs> kyoyogerawo tuli basanyufu nnyo mm. kubanga mukoddomi wange atuuse olwaleero okwegatira wamu ku idi mubaraka wamu n'omwana wange mm. era omwana wange abedda ali stressi yamaanyi nga bannange singa yanguwako tugene tulina omwami mm-hmm. naye nga abadde mweraliikirivu nga tamanyi kyanagirya yekka eh. Mm. olwo ki kyeyeraliikirira ennyo ona yonaka banna nemukazi nga yakagenda muko nga yakagenda waki tomulese mm. idi netugira ffe ennaku noja netugira ffe nakamba nedda wadde yakagenda naye nze sisobola kuwomerwa yiti senga gwe wayambako ku luthuma okuteeka akramu mu kacupa kakyo tekisi kubanga <laughs> ah, nedda namuyamba mu ddowa mm-hmm. eh, just ddowa kwesabira mm. alina okwesabira buli kimu omwami namukwasa allah afuna omwami ngaatambulira ku ntolize nti mm. bwagamba nti enkyakomawo ngaakomawo butereevu kasitofukamira just kufuna uzu kufunauzu fukamira ku musaala mm. byonna bigambe allah ye allah ajja kukuumira omwami mm. lwaki tomusabira eddwa yemu naakolera wano eh, bwekiba nga kyetagisa naye nga muli aba akyayagala naba ngaakolera eri nga bwakomawo okay eh, ababiri bano ntanda kijja obasibya tugenda mu tugenda mu yidi e amasanyu tulaba mangi mm. tetumanyi basibirya entanda nti basanyuke naye nga ate tebayitawo mm. kwonoona ramazaani yaabwe mm. kuba ramazaani buli kimu kyonna allah mwakigerera okusonyiyibwa buli kyonna kyasobwa mm. basanyukire mu mateeka g'eddiini mm. obutagenda mu bitu by'ebiduula saawameka zino zebakulese ku kisaawe bana banesaawa kati tuli mwenda mm. ye omwana kyabagambye mm-hmm. kulwa omwami we mba nange ntisobola okuyimukiramu eh, mba njagala afuna essanyu aleme kwekwasa nti ate senga ndekeredde hmm. era nga bwe namugaba era nyina okumubeererawo hmm. omwami mbw asaba kwogera nga nawe wooli